hidoya o'z ilm ma'rifat va ziyo maskani arablarda haligacha yodlasang to'g'ri yodla yodlasang mahrajli yodla yodlasang tajvidli yodla deya ko'p urg'u beradi doim urg'u beradi biz buni alhamdulillah yillar avval qo'lladik ammo to'rt besh yilni ichida yengil o'qitishlikka o'tdik nega agar faqat faqat faqat mahraj bilan desak faraz qiling mana u bir betni o'zida nechta ixfo keladi ixfoda shundayki 15 harfga yo'liqqanda sokin nun va tanvina 15 xil ixfo qilamiz farqi bor bir biridan agar rostakamiga o'sha sizga yetgan qiroatda shajarada san'atda qanday o'qilsa shunday o'qiyman deb yodlasangiz unda har bir ixfoga alohida e'tibor har bir harfni tafqimi tarqiqi unga e'tibor har bir harfni sifatiga e'tibor bo'lib e'tibor bo'lib e'tibor bo'lib sizdan bu juda ham ko'p buyuk bir energiyani talab qiladi sizni quvvatingizni olib qo'yadi shuning uchun ham yodlashlikda eng yaxshi holat bu tajvidga u darajada e'tibor bermasdan u darajada darajada o'sha takalluf qilmasdan u darajada inson o'ziga yuklab mashaqqat qilmasdan yengil yodlash kerak bu yengil yodlashlikda tez yodlaydi bo'ldi teng tez yodlab bo'lgandan keyin nima qiladi keyin qur'onni pishitib bo'lgandan keyin asta sekinlik bilan o'sha tajvidini yanada sayqillashtirib yanada mukammal qilishni boshlasa bu to'g'riroq bo'ladi chunki men o'zim ham o'n besh yildan oshiq berdim talabalarga yodlasak faqat tajvidni yodla derdik bo'lmasam kerak emas shuncha qori ko'p derdikda o'zimiz lekin shu yillarda shuni bildikki qorlar chiqish soni kamayib ketdi nega anavi qorga majburlab tajvid tajvid tajvid deb keyin u shuni qaytarib o'tiraveradi oddiy misol faraz qiling qaysi bir oyatda mana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 qancha vaqt ketdi ko'rdingizmi o'sha yodlashlikda demak tezlikka e'tibor qilishimiz kerak sharti shu bir harfni o'rniga bir harfni o'qimasligimiz kerak buni rioya qilishligimiz kerak endi shu holatda u ko'tarib boshlaydi ko'tarib boshlaydi takrorida bir kunda besh boralab o'qish kerakda u ulgurishlik kerak uni boshqa ishlari ham bor agar sekin o'qiversa وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا مثلا deyilsa robbana deb to'xtasak yaxshi emas robbana taqobbal minna deyishligimiz kerak chunki ana ismoil unda robbisi bo'lib qoladi men nafasim kesilib qoldi xullas mana shu holatda faraz qilib o'qisa u qachon yodlaydi qur'onni u ellik yilda ham yodlamaydi u yoki kech yodlaydi deylik uni qo'yib beramiz tez o'qiydi yengil o'qiydi oson o'qiydi keyin tajvidini birinma ketin keladida ustozga o'qigan paytda ustoz o'zi to'g'irlaydi uni o'sha to'g'ri mutamakkin tajvidli bir ustoz o'qiganda ustoz robbana taqabbal minna innaka antal azizul hakim deya har bir lafzini inshaalloh to'g'irlaydi shunda demak yengillikka o'tamiz tushunarlimi yodlab bo'lganimizdan keyin tajvidni alohida talaffuzini to'g'irlaymiz inshaalloh mana men jahongir qori borku ne'matov jahongir qori ikki ming yettida borganimda e, o'shalarni mana ko'rdimda bir yarim oycha to'g'ri men bu boladan chiqmasa kerak derdim chunki ahmadxonni o'g'li yaxshiroq o'qirdi imomiddinxon yaxshiroq o'qirdi lekin bulardan chiqmasa kerak derdim lekin harakati bilan o'sha bolada ya'ni mutlaqo hozir mana shayxul qurro o'zbekistonda qiroatdagi shayxi o'sha kishi o'sha bolalar masalan to'g'irlagandan keyin men o'sha fikrimdan qaytdim ha demak jahongir qoriga o'xshash mutqin o'rta hofiz qilish kerak ekanda keyin to'g'irlash kerak ekan tushunarli mana jahongir qori eng katta guvoh masalan men o'zbekistonga o'zbekistonda hech kimni o'qitmasamda jahongirni o'qitib qo'yganim uchun menga mana shu yetadi nega desa jahongir mana sizni ustozlaringiz man hatto turib olib meni e, alhamdulillah ustozlarni u kishi tarbiya qilyapti o'sha jahongir mana meni bandaligimni o'zimga bir isbot qildirdi men ojizligimni bildim men bir yarim oy ichida ya'ni ikki oyda borib ochildida o'zim aytganmanki jahongir qoridan chiqmaydi deganman chunki ovozi past haliyam past lekin ko'tarilgan ohangi yo'q hali ham unaqa yo'q ammo u harfni shunday oldiki ikki oydan keyin men o'zim ojizligimni bildim ha alloh taolo o'zi berganiga berar ekan ey robbim mana shu kunlarda men bu yoqdaman jahongir qori qaytadi meni ilmimni jahongir qori orqali tarqat ya rob deb jahongirga besh vaqt namozni duo qila boshladim mana jahongir qori bo'ldi mana hozirgi kunda jahongirni qiroatini eshitgan arablar duo qilyapti eshitadida arablarga eshittiramiz bu qanaqa donodan o'qiyapti deydi Alloh unga shunaqa qiroatni berdi hammamizga bersin